tot ce las de mine Pentru alte generații Avem atâtea aplicații Deși suntem o minune, nu ne trebuie indicații Azi vezi de pentru frați Cei care nu știu că sunt cu mine conectați asta e și pentru dușmani Că știu că o să le fie bine peste câțiva ani Diavolul și avocații Fugi de Dumnezeu, deci practic fugi doar ce senzații Numai faptul că respiri Îți demonstrează că trăiești numai faptul că ți-e bine Îți demonstrează că iubești De ce alegi să-ți fie rău? De ce alegi să urăști? Puterea ta este conștiință De ce ai grijă ce hotărăști? Cred că nu ai înțeles ce înseamnă Dumnezeu Dumnezeu e tu, Dumnezeu este și eu singur părinte Dumnezeu e tot, e și calde și fierbinte El este iubire, dar poate fi și ură E decizia ta dacă o iei pe arătură Oameni Suntem oameni Oameni Suntem oameni singură natură Putem să uităm de aproape orice literatură ah. Nu nicio problemă chiar de unii mă înjură Știu că suntem frați, o singură structură ah. A venit momentul să uităm și de cultură Haideți să uităm o nouă pictură Împreună Unitate Asta e tot ce îmi doresc Un plan de existență în care chiar vreau să trăiesc Pentru unii nu-i momentul, poate sună nebunesc de sunt aici, încerc să-ți vorbesc ha mult prea divizați Ne-am uitat natura, am uitat că suntem frați Am uitat iubirea, am uitat ce înseamnă viață Doar deconectați și purtăm mască pe față Deci vezi tu, avem un singur părinte Dumnezeu tot e și cald și fierbind El este iubire, dar poate fi și E decizia ta dacă o iei pe arătură Oameni experimentez exact ca pe o parte din tine Nu ar trebui să te învăț ce înseamnă compasiune și iubire Dacă mă urăști, te urăști pe tine Dacă mă iubești, te iubești pe tine Iubește orice ființă și ai să vezi că ți e bine Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este viață Nu e putere mai mare să-i stea în față Deci vezi tu avem un singur părinte Dumnezeu tot e și cald și fierbinte El este iubire, dar poate fi și ură E decizia ta dacă o iei pe Oameni Suntem oameni Oameni Suntem oameni